kuhanin natin ulit kung paano kumanta si Dennis. Land there. I'm itching to draw first blood. Can you feel the speed? <laughs> Yeah, baby! Los Ultra! Hey, how about this way? are dropped, how wish. Taking fire, brother. Recharging shields. Recharging shields. contact Gonna shut you up. Exploring here. Hostile right here. Dito? Tama yan. Hindi tatama yan. my shield to recharge. Asan ba siya? Ah, taas. Meron dito. Pare. Sa likod ko yun. Eh, no. Putik. Nagawa. Wala akong damage. Isang tama lang ng habok ko. <laughs> ano sila yung naka-purple na shield. Ano lang tayo? Nabasag, na, na-down ko yung ano, yung isa Nice, legendary finisher. Very, very nice. Mm, mm, mm. Okay, pinagsasapak niya. Meron. Dulo pala to. Putang ina ano to. Enemy spotted. Close. Apat na backpack sa isang chest? Talaga ba? <laughs> what you gonna do? Let's go. Saya a gas trap behind. yang one right here. <laughs> Reloading. araw nandun. Kalaban. Nasaan? Sino ba yun? Ako yun. Ilang ka pa, Mal? Meron, may caustic. May ibang caustic. Nagda-drop ng poison. oh, sa harapan ko, ko na pass. Placing gas trap. Ayun. We've lost one. Something good there. Ready. Ay. Malakas na naman. Nilulot nila ano, yung ano ko, box ko. Just sila, binulot nila yung box ko. My vision is clear. Ano? Baksan. Ito sa taas, sa taas. puta. Nag-miss yung ano ko doon. Triple take ko. Sobrang alat. Medyo ano ah. Pangit yung mga games natin ah. Oo, oh, maalat yung araw na to. Dahil ba naka-record tayo? <laughs> naka-record. As a jump master. Tayo abot? Dito mo na mababa mga ba? Dito na muna, no? Oo. Oh. Gawing mga 20 boys ka na rin. Saan tayo? Skull piercer ako. Gotta hop up here. Akin na lang. Meron ako wingman. That's mine. And your next champion is right here. It's go time. Kala mo, may scalper sir dito. Andun. Pupuntahan ba natin? Nakaramin na. Ano? Napatayin sila. Okay, dito tayo magkampo. Gusto nyo bang pasukan mga Sweater Boy? Pabuka to. <laughs> Ito to. That kill signaled the end of that entire oh. squad. Oh. Nice kill. <laughs> it jumped. Mm. Round two. Come on, bamboozle Ring countdown. Gas deployed. Reloading. I still see everything. Trap set. Ganun. And waiting. Yun busy gago. Ay, shit, shit, shit, shit. siya. Dito, dito ka, dito ka sa loob. Pasok ka sa loob. Damn, he's good looking. Bakit yan dito? Spotted the subject. Nasaan? Nandun. Sa labas. May blue, may blue dito ah. Being held back. Introducing a new variable. Uy, di ko mo. Sino dyan? Gusto niyo nang pumunta dito? We should conduct a search right Tara. here. Jump that out. Must go faster. Bukas, bukas. Optics here. Mid-range. Gas trap deployed. Basag. Yeah, regen muna, regen heal, heal muna. Recharging shields. Shit. Two. Hindi madami. Over here. Firing. Reloading. Gas trap. Basag. Charging shields. Come on, come on. There is an airstrike inbound. One minute until the nearby ring closes. All right, frag out. Shields are recharging. Throwing thermite. Patay na, patay na yun. 30 seconds. 30 seconds, tara. Giving my shield to recharge. May ano yung sunog, meron yung sunog. Umalis na. Manahatax. Basically knocking on the door. Jump pad, may jump pad ka? Meron. Tara. Jump pad. Color or nothing. Sa... Tara. Jump pad. Papasok. Tangay na. Patay ako. Kala ko lang ako ano. Patay! Patay!